اچھے لوگ بہترین چھوڑ ہاں میرا بھائی سارے کو کھلاڑی لیں گے تو اس کی مدد انسانوں کا ٹھیک ہے انسانوں کا داڑھی ہونی چاہیے داڑھی ہونی چاہیے زندہ باد فوجی ہن جوڑ ٹھیک لگ بھائی او کا چاچا جی امام مصطفی خان چاچا میر ہن سا ٹھیک لگ بھائی ہاں کے پی کے قوم قابلا پنجاب علی اکبر گجر صاحب علی اکبر گجر زندہ باد آسرائی نہ کریں شاباش کھیلنے دے جنے مرضی ہیں بسم اللہ احسان اللہ خان لکی بروا صوبہ کے پی کے جہاں بھی موجود کوئی اپنی رائے دے سی مزہ لیتے جھنگ تو آیا بہت اچھے تاجی اے تیجی نے پلو سالے بیان دلوے لی نصرت پہ دلوے دا تاجی اے سا دیکھے میدہ سا ہے واہ واہ قاسم محمد قاسم صاحب زندہ میں باد میں کے لوگوں کا بھلا کھلا کام کام ہو سیا تھی کھلو رہی دیکھیں دیکھیں استاد ہاں جی عدیل چلو چلو چلو قائم ہوتی حضور حاجی صاحب ناروال بڑی مہربانی مسلمان صاحب ویلکم بڑا خدم کا پاکستان آرمی بابدہ خراج تحسین نے مستحق نے لوگ اچھے پلیئر تھا کو ہاں سارا چیزیں ہوئے تھے بہت شکریہ ملے پنجاب پولیس ایس ایس ہاں۔ مال ڈی بی خانہ بکڑوا جنابی احمد اقبال صاحب بڑی اچھی اڈیوٹیاں میرے ایک نوجوان ٹھیک کی گئے گل برجان خان صدہ بات वासिर संधाला साहिब बड़ी महिरबानी हा हा हा हा کرنے والے مدد جو ہمارے سپورٹ ٹیم میں شرکت کے لیے سپورٹ مین تشریف لائے ہیں ان کا تعارف اسسٹنٹ کمشنر جواہر سال جناب جناب کمشنر عمر فاروق صاحب چینج صاحب اور چینج کر چینج کر کے بات یہ میرے بھائی جڑے فنڈ نے کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا بات گلبر جان خان لگ گیا اگا اگا اگا چڑھ چڑھ چڑھ